脚皮肤异常案例，一点不疼的，一点都不疼，不同。嗯，好，不穿的它也不痒啊，不痛不痒，不不痛不痒。对对，啊，其实我平常那个活动也不会影响我的活动，我还在上班。我每个星期打打羽毛球两次到三次，我还有跳舞，我以前是跳舞的，现在也可以跳舞，当然这个灵敏性没有那么以前的那么好。 所以其实对我日常生活是没有什么影响的，可是，呃，已经死了两年三年多了，所以这一两年时间我中看过中西医，不不不不知道是什么原因，后来看那个专科，他们他们解释就是我自己体体内的免疫能力自己供给自己的皮肤，所以都没有症状，就是难看， <laughs> 就是难受，就是难受。